Вітаю вас, шановні користувачі! На сьогоднішньому відеоуроці ми розглянемо тему ведення обліку нематеріальних активів в конфігурації бухгалтерія для України версія 1.2. Облік нематеріальних активів, як і облік більшості інших об'єктів конфігурації, має вестись виключно з використанням призначених для цього документів під системи нематеріальні активи. Це пов'язане з тим, що облікова інформація зберігається в спеціальних регістрах відомостей, ручне коригування яких в більшості випадків неможливе. Програма забезпечує формування та реєстрацію в обліковій базі операцій по придбанню, вводу в експлуатацію, нарахуванню амортизації, переміщенню, модернізації, інвентаризації, продажу та списанню активів. Більшість об'єктів конфігурації доступна користувачам через меню «НМА», де знаходяться посилання на документи обліку нематеріальних активів, об'єкти для налаштування параметрів амортизації основні довідники та звіти підсистеми. Проте, на мою думку, значно простіше, наглядніше та головне ефективніше користуватися для доступу до об'єктів обліку NMA одноіменною закладкою панелі функцій. Переходимо на закладку NMA де розташована схема порядку обліку з посиланнями на відповідні документи, які використовуються на протязі циклу життя нематеріальних активів на підприємстві від надходження до списання об'єктів обліку. Тут же розташовані посилання на журнали документів системи, довідники та основні звіти, які стануть нам у пригоді впродовж цього періоду ведення обліку перелік нематеріальних активів зберігається в довіднику нематеріальні активи, в якому вказується тільки загальна інформація про об'єкт нематеріальних активів. Відкриваємо форму елементу, натискаючи на кнопку редагування або клавішу F5, в якій знаходимо інформацію про групу довідника, в якій знаходиться поточний елемент, коротке та повне найменування та податкове призначення об'єкту. Податкове призначення це також елемент відповідного довідника податкові призначення активів та витрат. Реквізит інші відомості дозволяє зберігати довільну додаткову інформацію залежно від потреби користувача або особливостей обліку. Інші облікові параметри зберігаються в спеціалізованих регістрах відомостей та заповнюється автоматично при проведенні документів введення НМА в експлуатацію. Перелік цих регістрів можна знайти при натисканні на кнопку Перейти. Це місце знаходження НМА, рахунки бухгалтерського обліку нематеріальних активів, стани НМА організацій, способи відображення витрат по амортизації НМА бухгалтерський облік, початкові відомості про НМА в бухгалтерському та податковому обліку закриваємо існуючий елемент довідника NMA та формуємо новий нематеріальний актив, який будемо використовувати в нашому відеоуроці. Натискаємо на кнопку Додати або клавішу Insert і у вікні нового елементу довідника вказуємо його найменування. Наприклад, тестовий Е, нема. При переході до іншого реквізиту повне найменування заповнюється тим же значенням, яке можна змінити при необхідності. Податкове призначення заповнюється автоматично, при необхідності його також можна змінити методом вибору з відповідного довідника податкові призначення активів і витрат. Ми нічого змінювати не будемо. Закриваємо вікно довідника податкових призначень, і при необхідності можемо заповнити якісь дані у вікні в реквізиті інші відомості. Наприклад, це тестове, тестовий елемент. Записуємо елемент натисканням кнопки Записати або одразу кнопки ОК з закриттям відповідного вікна. Закриваємо також форму списку довідника нематеріальні активи і переходимо до формування операцій по надходженню в організацію нематеріальних активів, для чого використовується документ надходження НМА. За допомогою відповідного посилання в панелі функцій відкриваємо журнал документів надходження і створюємо новий документ натискаємо кнопку Додати або клавішу Insert і переходимо до заповнення реквізитів документу. Дата документу підставляється автоматично, найчастіше поточною датою обліку. Зазвичай треба поміняти на реальну дату надходження активів. Реквізит організація також заповнюється автоматично із налаштувань системи у разі ведення обліку в одній інформаційній базі. Одразу по декількох організаціях необхідно вибрати потрібну організацію із списку. Звертаю вашу увагу, що у реквізитів контрагент і договір присутні червоні лінії внизу поля вводу. Це означає обов'язковість заповнення цих реквізитів. Вибираємо контрагент або вибором із довідника, або, наприклад, за допомогою введення перших букв назви контрагента. Наприклад, Укр, Постач, Збут. Закінчення найменування підставилось автоматично. Якщо система знайшла контрагента правильно, переходимо до заповнення реквізиту договір. Якщо у вибраного нами контрагента визначений основний договір, поле договір заповниться автоматично. В іншому разі вибираємо договір вручну. Значення реквізиту документ розрахунків використовується в обліку в тому випадку, якщо за договором, який ми вибрали в формі документу, взаєморозрахунки з контрагентом ведуться по розрахунковим документам. На закладці Нематеріальні активи за допомогою кнопки Додати або клавіші Інсерт створюємо новий рядок табличної частини документу, в якому вибираємо тільки що створений нами нематеріальний актив тестовий НМА. В результаті, у відповідності до налаштувань системи, автоматично заповнюються реквізити процент ПДВ і рахунок обліку. В реквізиті сума вказуємо вартість тестового НМА, наприклад, 10 тисяч гривень. При цьому розраховується сума ПДВ і загальна сума документу. Сума ПДВ автоматично обчислюється в залежності від суми номенклатури і ставки ПДВ і може редагуватися вручну без зміни ставки. Зверніть увагу на те, що сума в реквізиті всього 10 тисяч дорівнює значенню реквізиту сума, який містить вартість активу з урахуванням ПДВ. Якщо ми хочемо, щоб в реквізиті суми стояла вартість без ПДВ, треба перейти до службового вікна Ціни і валюта, натиснувши на відповідну кнопку, і зняти у цьому вікні прапорець Сума включає ПДВ. Натискаємо кнопку ОК і бачимо, що сума документу перерахували з урахуванням наших налаштувань. Якщо виникає потреба прибуткування кількох однорідних активів, треба пам'ятати, що облік НМА ведеться виключно пооб'єктно. Тому по кожному окремому об'єкту потрібно створити відповідний елемент довідника нематеріальні активи, додаючи до загального найменування унікальний додаток, наприклад, порядковий номер і по кожному активу створити окремий рядок документу. Нагадую користувачам, що практично кожний документ конфігурації має механізм, який передбачає створення нового рядка методом повного копіювання на підставі довільного вже заповненого рядка. Наприклад, активуємо рядок і натискаємо кнопку Додати копіювання. Як бачите, у нас формується копія заповненого раніше рядка. Нам зараз це зовсім не потрібно видаляємо цей рядок і знову згадуємо, що у більшості товарних документів існує можливість підбору позицій в табличну частину за допомогою кнопки Підбір. При натисканні на цю кнопку відкривається довідник нематеріальні активи, і після вибору потрібної позиції вибраний елемент переноситься в табличну частину документу. На закладці рахунки розрахунків при формуванні документів автоматично заповнюються рахунки розрахунків з контрагентами та рахунки обліку ПДВ. Звичайно, при необхідності значення цих реквізитів можна відредагувати. На закладці Додатково можна зареєструвати вхідний номер та дату прибуткової накладної постачальника. При необхідності можна змінити значення відповідального за операцію, яке також підставляється автоматично із налаштувань системи. Тепер можна записати і провести документ. Після проведення документу переходимо в вікно результатів проведення. Оприбуткування об'єктів НМА відображається по дебету рахунку обліку 1541 кореспонденції з рахунком розрахунків з контрагентом, заданим на закладці рахунки розрахунків. Якщо на тій закладці зазначено рахунок авансів виданих, то при відображенні операції в бухгалтерському обліку буде зарахований аванс, якщо він раніше дійсно був виданий. При надходженні активів сума ПДВ в бухгалтерському обліку відображається в дебіті рахунку ПДВ 6442. Рахунок також задається в документі на закладці додатково. По об'єктам НМА, що надійшли в організацію, проводиться запис в регістр відомостей стан нематеріального активу, а також службові регістри очікуваний і підтверджений ПДВ придбань і придбання податковий облік. Переглянути і роздрукувати рухи документа можна у звіті по рухах документа, який можна відкрити завдяки кнопці Звіт по рухах документа. Закриваємо звіт, вікно результатів проведення документа і документ надходження НМА. Продовжуємо наш урок. Для відображення прийняття нематеріальних активів до бухгалтерського та податкового обліку призначений документ прийняття до обліку НМА. Створити новий документ можна різними способами. Це формування документа способом послідовного заповнення реквізитів вручну копіювання схожого за складом реквізитів вже існуючого в базі даних документу з подальшим коригуванням значень реквізитів, і нарешті на підставі документа надходження НМА. Перші два способи можна використовувати для всіх видів операцій документа прийняття до обліку НМА, а введення на підставі найзручніший варіант для операції прийняття до обліку придбаних нематеріальних активів. Саме цей варіант ми розглянемо сьогодні. Відкриваємо журнал документів надходження «НМА», встановлюємо курсор на рядку з нашим документом. Тепер можна скористатися кнопкою Вести на підставі або натисканням правої кнопки миш Відкрити контекстне меню, знайти позицію на підставі і вибрати зі списку доступних документів документ прийняття до обліку НМА. Відкривається форма нового документу з частково заповненими реквізитами. Нам залишається закінчити формування документу, визначивши значення незаповнених реквізитів. На закладці Облікові дані заповнюємо реквізит підрозділ з довідника підрозділи організації. Вибираємо підрозділ організації, в якому буде зареєстрований актив, наприклад, енергоцех. З довідника фізичні особи вибираємо матеріально відповідальну особу, на якій числитиметься основний засіб, наприклад, Єфімов Юрій Олегович. При необхідності міняємо рахунок 127 інші нематеріальні активи на той рахунок, який відповідає виду нематеріального активу в нашому прикладі ми нічого міняти не будемо. І звернемо увагу на те, що при введенні документа на підставі надходження НМА первинна вартість нематеріального активу підставляється автоматично. В тому разі, якщо документ формується іншим способом, первинну вартість можна визначити за допомогою кнопки розрахувати суми. При натисканні на цю кнопку Відбувається аналіз даних в бухгалтерському обліку і розраховується первинна вартість. На цій же закладці ми визначаємо, чи буде нараховуватися амортизація. Якщо вона повинна нараховуватися, ми встановлюємо відповідний прапориць. В такому випадку у нас з'являється можливість ввести необхідні реквізити, які будуть використовуватися при нарахуванні амортизації. Необхідно визначити рахунок нарахування амортизації спосіб нарахування амортизації як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. Налаштування конфігурації передбачають використання декількох способів нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. Це прямолінійний, зменшення залишку, виробничий, кумулятивний по сумі чисел років і прискореного зменшення залишку, в залежності від вибраного способу може змінитися набір реквізитів, який підлягає заповненню. Наприклад, якщо ми виберемо спосіб виробничий, у нас з'являється реквізит, передбачуваний об'єм вироблення, який має червону полосу внизу поля вводу, що означає, що цей реквізит має бути заповнений обов'язково. В нашому випадку ми вибираємо спосіб прямолінійний. Аналогічний прямолінійний спосіб вибираємо для податкового обліку. Заповнюємо обов'язкові реквізити строки корисного використання в бухгалтерському і в податковому обліку. Нехай це буде 60 місяців в одному випадку і 60 в іншому. Як ви бачите, строки в принципі при необхідності можна відкоригувати. На цій же закладці встановлюється ліквідаційна вартість нематеріального активу. Переходимо на закладку Нематеріальний актив. Саме на цій закладці визначається нематеріальний актив, який приймається до обліку, рахунок інвестицій і головне спосіб відображення витрат по амортизації. Довідник містить способи віднесення витрат по амортизації як основних засобів, так і нематеріальних активів на витрати підприємства в бухгалтерському обліку. У довіднику вказуються способи одержання бази для розподілу амортизації, рахунки та аналітика для віднесення на витрати. Перелік способів задається в табличній частині способи. Кожний рядок табличної частини визначає сукупність параметрів для віднесення видатків з амортизації на витрати. В тому випадку, якщо введено кілька рядків, витрати з амортизації спочатку будуть розподілені по рядках способах відповідно до коефіцієнтів розподілу коефіцієнти розподілу вказуються в кожному рядку. У випадку, якщо в табличній частині зазначений тільки один рядок, тобто заданий тільки один спосіб, коефіцієнт повинен дорівнювати одиниці. Давайте знайдемо спосіб відображення витрат по амортизації нематеріальних активів. В списку довідника ми знаходимо такий спосіб, цех номер 1 НМА. Давайте на базі цього способу методом копіювання зробимо окремий спосіб для нашого випадку. Виділяємо рядок з потрібним способом відображення, натискаємо кнопку Додати копіювання і отримуємо форму нового елемента, реквізити якої вже заповнені значеннями, отриманими з джерела копіювання, тобто вибраного нами елемента довідника. Давайте відкоригуємо найменування. Замість цеха номер 1 введемо значення енергоцех. майже повністю погодимося зі значеннями реквізитів табличної частини, змінимо лише аналітику рахунків витрат на енергоцех. І запишемо елемент. Закриваємо елемент і вибираємо його в якості способу відображення витрат по амортизації для нашого тестового нематеріального активу. Нарешті на закладці комісія можна вказати склад комісії або вибравши його з регістра відомостей склади комісії, або вручну шляхом вибору кожного з членів комісії з довідника співробітники організації. Записуємо і проводимо документ. Переходимо у вікно результатів проведення. В бухгалтерському обліку формується проводка по дебету рахунку обліку нематеріального активу в даному випадку 12.7, кореспонденції з рахунком інвестицій 15.4.1 на суму вартості активу без ПДВ окрім рухів по бухгалтерському обліку, при проведенні документу прийняття до обліку НМА реєструються також рухи в службових регістрах відомостей, початкові відомості про НМА податковому обліку, рахунки бухгалтерського обліку, місце знаходження та стан НМА організації, початкові відомості про НМА бухгалтерському обліку і способи відображення витрат амортизації НМА бухгалтерський облік. Дані, що зберігаються в цих регістрах, забезпечують отримання повної інформації про характеристики, місце знаходження, стан. НМА, а також коректне нарахування амортизації та розподілення витрат на неї впродовж всього циклу існування активів. При необхідності проаналізувати або роздрукувати рухи документа, можна скористатися звітом по рухах документа, в якому представлені всі результати проведення, і ці результати легко роздрукувати на принтері для подальшого аналізу. Закриваємо вікна результатів проведення і повертаємося до форми документа. Як ми пам'ятаємо, цей документ був створений на підставі документа надходження НМА. При такому режимі формування автоматично визначається значення реквізиту операція, нематеріальний актив. Крім прийняття до обліку готових НМА, документ може також слугувати для введення початкових залишків нематеріальних активів і об'єктів капітальних інвестицій на придбання або виготовлення нематеріальних активів, так званих об'єктів будівництва практичному плані формування документа прийняття до обліку НМА з операцією введення початкових залишків підрізняється складом реквізитів, присутніх на закладках форми, а саме відсутністю в формі документа на закладці нематеріальний актив поля рахунку інвестицій. Тому що в проводках введення залишків використовується нульовий рахунок, і навпаки, присутністю додаткових реквізитів на закладці облікові дані. Первинна вартість в податковому обліку, накопичена амортизація в бухгалтерському обліку та в податковому обліку. При формуванні документа прийняття до обліку нема з операцією об'єкти будівництва. На закладці нематеріальний актив стає доступним реквізит об'єкт будівництва, значенням якого має бути об'єкт, на якому акумулювалися витрати на придбання або створення малоцінного активу, і який є об'єктом аналітики рахунку 1542, який слід вибирати в такому разі виготовлення нематеріальних активів. В залежності від виду операції, проводки та інші рухи документа дещо змінюються, але аналізувати їхній склад ми з вами сьогодні не будемо. У вас буде така нагода при практичній роботі з програмою. Головне це те, що ми можемо бути впевненими, що бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться в повній відповідності з правилами бухгалтерського обліку ПСБО 8 нематеріальні активи. Звертаю вашу увагу на те, що в цілому відображення операцій по створенню НМА, тобто по накопиченню витрат на об'єкті будівництва на рахунку 15.4.2, нічим не відрізняється від аналогічних операцій по створенню основних засобів, які досить докладно розглядалися на відеоуроці номер 38 нашого циклу. Тому на цьому ми завершуємо перший урок по темі операції з матеріальними активами. На наступному уроці ми розглянемо операції переміщення, модернізації, амортизації та інвентаризації нематеріальних активів. До побачення!